hello and welcome friends complex data type के बारे में काफी कंफ्यूजन है आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की अगर बात करें तो उसमें दो हिस्से होते हैं एक जो है रियल पार्ट होता है दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है यानी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है अब ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है यहाँ पर आ, मैं लिख लेता हूँ जैसे ये प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ ये नीचे आता हूँ पहले ये जे लिखा सेवन जे चलिए अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ एफ फाइव करके इसको सेव भी कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ सेवन जे प्रिंट हो जा रहा है अब लेकिन ये पता कैसे चले कि ये कॉम्प्लेक्स ही डेटा टाइप है तो यहाँ पर टाइप कीवर्ड का यूज कर लेंगे हम तो ये बता देगा कि ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं तो यहाँ पर F5 करके एंटर किया हमने तो ये देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ये बता रहा है यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप अगर पहचानना हो तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं ठीक है उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही है एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में ठीक है ओके